Dichesá Recibimos a Dora Alicia Hernández García, alumna del Bachillerato Integral Comunitario número 41 de Benito Juárez, San Miguel Chimalapa, con la pieza oratoria México, País Intercultural. En su lengua materna, el soque. Véngase fuerte y caluroso aplauso. enicamineba gemji viahuindecai, vian puentame, vigescuidecai, vicumcuidecai, desestejarampa, gemji de yostontampa, ni vine y tatapudecai asi, tatapudecai, jacmoso que espaneidese tejían aminte, gemji de en santampa vineyan puentame, nemova go en santampa, windeca y aiteshuca y vineyangwen. Desjaden en tampa que ya te dama, en no con este dampa, y denuncen te En muspa que ne mova en sectam, en tan vit ken hineija. Deshe ne mova en ya gestam, de tuntampa vid ne mova en mozo gestamam. Vine cuija y ya vine y me quedé ya que Рече y y там бінейких куйдекай. Бін цекпа, бін y y misen цекпа. En muspa que ya nemo nishkoya awe. Don jude porame junan vine bineyote. Vine Y tigoya misnem jarampa. Desde Ancuen. Desja de anpun ja. México, un país intercultural pensando en todos los mexicanos, en sus lenguas, costumbres, tradiciones, en que cada pueblo necesita unión, ayuda mutua del uno hacia el otro. Pensemos en nuestros antepasados, tíos, abuelos, tatarabuelos, en lo lindo que sería que como en tiempos pasados, todos nosotros pudiéramos comunicarnos con nuestra lengua indígena decir las palabras como si vinieran desde el fondo de nuestra alma, sin miedo a nada, como si no existiera la vergüenza, el temor de no ser aceptados por la sociedad. A veces creemos que negando todo esto podemos cambiar nuestras raíces, lo que en realidad somos, pero eso solo se puede lograr si demostramos ser buenos, bondadosos, humildes, porque sólo así recuperaríamos nuestra alegría, porque ser alegre es disfrutar cada momento de nuestra vida. Las acciones, no las palabras, son la mejor prueba de que queremos cambiar el futuro. Mi futuro, tu futuro, nuestro futuro. Porque no podemos cambiar lo que somos, en dónde nacimos, nuestras raíces. Entonces, ¿Por qué no decirlo? Soy indígena. Somos indígenas. Gracias.